ramazondagi saharlik yoki iftorliklarda tuxum yeyish mumkinmi mashalloh alhamdulillah vassalotu vassalamu ala rasulillah saharlikda yo iftorlikda ro'zada ro'zadan tashqarida biror bir taomni yeyish mumkin yoki mumkin emas degan narsa dinda yo'q bu bid'at va xurofotdan boshqa narsa emas dinimizda ma'lum kunlarda mana taomni yeyish mumkin ma'lum kunlarda bunaqa taom yeyish mumkin emas degan masala yo'q alloh taolo nimani halol qilgan bo'lsa halol qilgan narsani ramazonni ichida ham yeyilaveradi ya'ni saharlik va iftorlikda ramazondan tashqaridagi boshqa oylarda ham yeyilaveradi jumladan tuxum ba'zi bir odamlarni tushunchasida go'yoki ramazon oyi kirganda tuxum iste'mol qilish mumkin emas unday emas bunday gap yo'q dinda shariatda balki Ramazonda bemalol tuxum bilan saharlik qilsa ham bo'ladi. Tuxum pishirib, tuxumli mahsulotni iste'mol qilib, iftorlik qilsa ham bo'ladi. Alloh taolo halol qilgan narsadan bemalol iste'mol qilgan bo'ladi. Chunki Alloh taolo Moida surasida ey iymon keltirganlar, e, Alloh taolo sizlarga halol qilib qo'ygan narsani harom qilib olmanglar o'zingizlarga degan. Mana shu masala Alloh halol qilgan narsani harom qilib olmaslik shu savolni bergan odamlarga alohida ta'kidlanadi. bunda bid'at va shariatga zid bo'lgan gaplarni gapirish durust bo'lmaydi vallohu alam bissavob